Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу для вас снять наконец-таки долгожданное оставьте мне свой комментарий и подпишитесь на каналчик. Спасибо.